Good morning mga kapadyak Ay wag mo munang ano to <laughs> Pangit pa <laughs> Hindi pa siya ready Hindi pa ready? <laughs> Hindi pa ready Adi ah, ano uh, level 1 oh, Level 1 Level 1 muna to Level 1 So nandito tayo with ano uh, Pedaling Pinoy Ano i-release na ba natin to? Ah, sige ano lang part 1 Part 1 Part 1 What's up mga kapadyak Welcome back to my channel and you are watching Kuya JB's Tam Biker Session Episode 7. This was filmed nung January 9. Shoot on location sa Camp Banayad the day after nung MTB race na inorganize natin. We are back to check for anything to clear after the MTB race. Our guest for today is Kuya Ferds aka Pedaling Pinoy. We are about to ride nang binigla ko muna si Kuya Ferds para sa isang quick bike check ng kanyang bisikleta. Nga pala sa mga hindi pa po nakakilala sa amin, kami po ang main co-founder ng United Philippines Filipino Mountain Bikers Qatar or UFMBQ. Si Kuya Ferds ang ating Vice Presidente at siya ang aking partner in crime sa pag-organize ng mga MTB races dito sa Qatar. Biglaan at mabilis ang bike check lang to mga bikers. Wala pa itong bike reveal video na kagaya ng ating nakagawian pero aabangan natin yung susunod na BS ng bisikleta ni Kuya Ferds. So this is the part 1 of episode 7. So simulan na natin to guys. Enjoy! So, ang ganda ng ano. Binigla mo naman ako. <laughs> ganito yung mga tambiker session, yung mga ganitong biglaan. On the spot, oh, on the spot. So, uh, oh, Sir Purge, quick bike check. so, sige, ito nabili ko siya ng second hand. Speedfax, BMC Speedfax 03 2018 model. Mm. So, aluminum ang frame niya. Naka-boost na rin siya. Then itong harap at ano? likod boost. Oh, harap at likod na 'yan. Bali may nakalagay na rin siyang ano, itong execution, execution na rear shock 100 travel ano 130 mm travel 130 oh, oh pang ano to all terrain 130 ah pang uh, dito uh, cross country trail no stuck pa siya oh. tapos to namang fork stuck din siya na 2018 din na rack siya Judy Judy oh 120 travel siya ngayon nakaboost na rin yan then ang ano ang set nito ano uh, Alex Rims na 27.5 ang lapad ng ano niya no maganda oh, malapad siya kaya malapad. Malak, malapad ding tingnan yung gulong actually ano lang to eh uh, ah, 2.2 lang itong gulong niya na Maxxis Forecaster Maxis Force Forecaster. Oh, 27.5 by 2.2. Parang ngayon ko lang narinig yung pangalan ng Maxis tire na yan ah. Hindi siya gaano ano sa market. Siguro ah. sa mga built bike nila to nakikita ko na ah. nilalagay eh. Dapat yung ano, yung boost ah, ang lapat tignan nung tinidor. Oo, medyo malapit siya nakaboost na kasi siya. Ah. Tapos yung ano, actually yung stock nitong drivetrain, yung crankset nito naka 2 by 10. Nagpalit ka ngayon ng 1 by. Diore. Oo. Kasi ang plano ko, itong dropper, gagamitin ko yung cable nitong sa tatubay niya. Kaya ginawa ko siyang single chain ring lang muna, pansamantala, na pro will glow. Kasama na yung ano niyan, chain ring mismo? Oo, kasama na rin siya. So, Saan mo nabili? Kaya 1x10 ngayon. Online? Ito lang sa mga kabayan natin na <laughs> oh. nag-online sale. Tapos uh, ito bagong kabit ko lang tong ano, nabili kong pedal na cactus which is titanium siya I think China din lang siya pero quality naman ang dalawa uh -huh. cockpit ang cockpit nito is ano lang siya naka-stock siya na BMC ano? BMC oh. in-house brand pero yung stem mo, pinalitan mo na yan, no? Ang stem din, naka-stack din. Stack din ba yan? Oo. Ano yan? Reacto cross. Reacto Co- cross siya. Reparto corse. Reparto corse. Hindi ko lang alam kung pinalitan na nung dating may-ari. Ayun, that, that, siguro yung dating may-ari preference. Baka kailangan niya ng mas mahabang, ano, Ang saddle niya, jab- WTB. Tapos ito yung dropper post din na binili ko. yan, upgraded na. Oo. na ano siya. Ano ba to? Highline, Highline 3 na ano siya na Crank, Crank Brothers. Oh, nakita ko nga Sir Fred, yung, ano, ang ganda nung nung kanyang ang tawag dito, switch. Oh. Tapos parang ano siya no, yung naka-ball type. Naka-ball type siya. Tapos ibig sabihin, pwede mo siyang i-reposition kahit saan. Kahit saan sa baba. Pwede sa baba, pwede. Ito rin, Versatile pwede mo siyang i reposition kung saan mo gusto, kung saan comfortable yung daliri mo. Yung brake set niya ano lang to uh, Shimano MT200. Non series. Non series. Yun, drivetrain. Shimano ano Diore. Diore to. Ang ganda ng ano. Oh. Ito ba yung bagong model ng Shimano Diore? Hindi pa kasi 2018 pa to eh. 2018 pa ba to? Oo. pero oh, ang ganda. Ang ganda na yung ano niya. Parang kakaiba yung ano, yung design ng dropout. Oo nga, eh, dito ako nagkakaproblema dahil bala ko nga sana siyang i-upgrade to ng uh, ah, 1x12 na NX. Hindi kaya? SRAM. Oo. Hindi ka makahanap ng ganyang mounting. Hindi ako makahanap ng ganong uh, mounting yung derailleur hanger. Oo. Yung derailleur hanger na yan, ano yan, parang, kaka, parang kakaiba, no? Ano siya, parang naka-extend siya. Naka-extend? Oo. Kasi di ba normally ang kabit ng kwan nandito banda? Hmm. Nakahang lang siya. Ito naka siya eh. Ngayon ko lang natin to nakita eh. Mm. So may nabibili naman siyang ano, uh, hanger. Baka kailangan mong bilhin sa, sa, sa BMC. Sa BMC Hindi, meron, meron akong nakitang ano, uh, spare parts na online seller sa website. Hopefully makakuha ko doon. Oh. So, ano lang yung quick bike check lang tayo kasi so, ano. wala naman siyang gaanong piyesa eh. oh. Uh, <laughs> ah, BMC Speedfax 3. Oh, 03. Full suspension. Ganda oh. Ang ganda ng kulay niya no. Na, uh, ang next uh, ah, pakinig ko next upgrade mo yung kulay itim na Rakshaks na. Oh, revelation. <laughs> revelation. Presyo. Magkano inabot? Presyo nakuha ko lang siya ng ano second hand. 5,500. Yeah, 5,500 ano. Yan, medyo comfortable ng ano pag-usapan ni Pedalipino yung price. Oh, kasi ano naman 6 to actually yung posted price nito. Uh, <laughs> binigay naman sa akin ng, ano, ng 5.5 ni Kabayan. So si Sir Ferds ng uh, Pedaling Pinoy No more introduction uh, needed. Kilala na siya dito sa ah, Qatar. When it comes sa mountain biking community. Uh, ang mahiwagang tanong, pangilang bike mo na yan? <laughs> Actually ano yung eh, madali kasi ako pagsawa sa bike eh. <laughs> ang nabibilang ko siguro mga 20 something ano. Ito pang ano ko na ito, pang 20 Pang 25. Ah. Lupit. Simula nung nagbike. Ah, simula ng bike. From 1990s pa yun, no? Oo. So yung mga titos ng ano, mountain biking natin, surfers. Salamat sa quick bike check sa ah. Pedaling Pinoy. Kaya subscribe po kayo kay Kuya John the Biker. <laughs> Subscribe din kayo kay Pedaling Pinoy. Yun. Abangan natin yung ano, yung susunod na upgrade ni Kuya Ferds, yung kanyang bike. Yo.